Paulo está 360. No mundo real, mas já para o mundo digital. Vamos a isso, é a forma de olhar. Muito obrigado. Agora podem olhar para a câmera, podem assinar. Estão prontos? Olhar para a câmera também.